hello guys welcome back to in my new video of make Molly cafe आई तो काई आज हम लोग बताने वाले वन टाइप के uh, खासियत नहीं वन टाइप कैसे मार सकते हैं आप ये देखें आपको फर्स्ट एम सेट करना है उसके बाद आपको ड्रैग करना है ड्रैग करने के बाद आपको थोड़ी यानी मूवमेंट दिखा के uh, अपने यानी एम को uh, ऐसे कर लेना कि ना जैसे अगर आप हेडशॉट मारते हो उसके बाद क्राउच अप होते हो तो आपके नेक्स्ट टाइम हेड लगने के बहुत चांसेस होते हैं या तो आप अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड पुल कर ले यानी लेफ्ट साइड पे क्लिक कर ले तो और वन टैप में गाइस आपको दो दो यानी दो जगह आपको एम सेट करने होते हैं एक आपको पैर के नीचे और एक आपको चेस्ट पे चेस्ट पे दोनों में चांसेस बहुत होते हैं हेड लगने के लिए लॉन्ग पे अगर बात हो लॉन्ग पे आपको पैर के नीचे सेट करना होता है और शॉर्ट रन पे चेस्ट के तो अब चलते हैं बताते हैं कैसे आप वन टैप मार सकते हैं ऐसे ये देखें ये बंदे ने एम बिल्कुल यानी बाहर की तरह सेट करा यानी हाथ के साइड पे तो उसका बंदे का हेड नहीं लगा तो वो डिसएडवांटेज बताएंगे और एडवांटेज कि अगर आप कहाँ एम सेट करोगे आपको कहाँ नहीं लगेगा अभी बता रहा हूँ अगर आप इतना लॉन्ग पे ड्रैग करोगे तो इतना हेड हम्म, लगने के चांस ज़्यादा होंगे अगर आप फुल यानी फोर से अपने एम को बहुत ऊपर ड्रैग करोगे तो लॉन्ग पे आपका हेड बहुत मुश्किल से लगेगा अगर ज़्यादा लॉन्ग की बात होगी उसमें हेड लगना बहुत मुश्किल ही होता है यानी कुछ सी प्लेयर भी मार सकते हैं मोबाइल प्लेयर भी मार सकते हैं ऐसी बात नहीं है अभी ये देखेंगे इस बंदे ने एम सेट नहीं किया डायरेक्ट ड्रैग कर दिया और अभी दोबारा इसने हरकत करी अफगान डिसएडवाटेज और एडवांटेज के बेनिफिट्स और यानी डिसएडवाटेज बता रहे तो ये देखिए बंदे ने पहले एम सेट करा खड़े होके उसके बाद ड्रैग करा तो हेड लगा अभी यानी इसकी ये गलती थी अगर ये मूवमेंट करेक्ट मूवमेंट दिखाता तो हेड लग सकते थे आपको मूवमेंट भी दिखानी होती है हर वक्त यानी आपको एम सेट करना ये कुछ नहीं करना होता आपको मैं ये नहीं बोला कि खड़े होकर एम सेट करो आपको जल्दी जल्दी एम सेट करना होता है क्या वन शॉट मारना होता अभी इस बिल्कुल हमने इसने एम सेट नहीं करा करेक्टर ने तो, तो आप नहीं लगाए हेड अभी अग, अगली ग्रेप की तरफ बढ़ते हैं अगली ग्रेप की तरफ बढ़ते हैं ये डायरेक्ट ड्रैग करा हेड नहीं लगा क्योंकि बंदे का एम बहुत भार था और ये जंप शॉट था गाइस बेसिकली इसको करने में आप लोग अगर इस वीडियो में तीन लाइक हो गए तो हम उसको रिवील कर देंगे तो ये जंप शॉट है तो भी मैं थोड़ी यानी हिंट दे देता हूँ आपको बस अपना स्कोप खोलना है और जम का बटन दबाना है और फायर बटन को यानी क्लोज रेम में ड्रैक करना है अभी ये देखो बंदे ने पहले एम सेट करा बिल्कुल सही एम सेट करा चेस्ट पे चेस्ट पे सेट करा उसके बाद उसने ड्रैक करा तो हंड्रेड परसेंट चांस होते हैं हेड लगने के कोई आपकी यानी कुछ दफ़ा लग नहीं सकता क्योंकि यानी ड्रैक करना ड्रैक के भी लेवल होते हैं कितनी साइड पर करना होता है और ये वही जम शॉट ये का जितना मुश्किल नहीं है इतने जितना लोग समझते हैं मोबाइल पे करना ना उतना आसान भी है बस आप इसको मीडियम साइज में ले लो मीडियम <laughs> तो गाइज अभी हम लोग अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं ये देखो इस बंदे ने एग्जीमेंट है वन वन शॉट था इसने पहले एम सेट करा उसके बाद हेड और ये भी थोड़ा जंप शॉट था गाइस तो ये आप लोगों को दिखाने का वैसे ये था कि वन टैप और जंप शॉट होता क्या है और अभी गाय से ये देखें बंदे ने पहले नूब वर्क करा उसके बाद एम सेट करा पैर के नीचे यानी ज़मीन पे उसके बाद ड्रैग करा तो हेड लगी है अब ये पहले खुद गौर से दिखे गाय एम जो था ना ये इसके चेस्ट पे था चेस्ट पे ड्रैग करने का जब उसने करा ना मैंने आपको कहता ना बिल्कुल थोड़ा सा ड्रैग करें तो आपका हेड लग जाएगा तो गाइज ये इस ये जो, जो ज़्यादातर इस वीडियो में मैं पी आर एम एल ने बोला है ये मेरा छोटा भाई है तो इसको आज मैंने कहा था कि मेरी तरफ मेरी ये वीडियो ये बना ले क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत ना तबीयत सही नहीं थी तो मैंने इसको कहा था तो इसने मेरी वीडियो बनाई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग